mereka para sahabat radhiyallahu an ajma'in adalah generasi yang paling utama dari umat ini banyak pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya demikian juga pujian-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya demi Allah tidak ada satu generasi pun yang bisa mengalahkan keutamaan mereka yang bisa menandingi jasa-jasa mereka mereka adalah generasi satu-satunya generasi yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Azza wa Jalla untuk langsung menemani dan membersamai Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka paham betul bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu betul menyaksikan, mendengar dan juga melihat secara langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya bagaimana beliau alaihi salatu wasallam mengamalkan dan juga mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang Allah turunkan merekalah satu-satunya generasi yang secara langsung mendengar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan melihat dan menyaksikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat mereka lah satu-satunya generasi yang secara langsung dididik, ditarbiyah, dibina, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka layak mendapatkan satu predikat sebaik-baik generasi daripada umat manusia.